تسليم وعدر على الدعاء وأيام جيب صلاة ثم تسليم وعدر على الدعاء وأيام جيب adeegii wanaagga noorka doorkaaga dariiqa habboon ummadda ku hageeyey annashayalbeeka qayrkaladow imanad ku yidhinoo mudabiye dibaalow miyaan ku hurayaa nimanad ku yidhinoo mudabiye dibaalow miyaan ku hurayaa salaatu suma tasliimun wacidnoo أضاع وأيامه dayo wiilkii kalgacaylka ruuxa fado dirqada xubbigaaga heensadayo ilowga dartiyaad fanahayo imanad ku yiilino muddaye ibalow miyaan kuuraya nimanad ku yiilino muddaye ibalow miyaan kuuraya salaad qofku تسليم وعدر على الدعاء وأيام جيب صلاة ثم تسليم وعدر او ارض مدحيقة هارو موشو هبيني يمالي فرصة ديو او ارض مدحيقة هارو موشو هبيني يمالي فرصة ديو إنك شيئا نرمى مينو لمنت كنيني ni mana balaumia kurayara nimana tuyilinomudaye balaumia kurayara salatun sumatas taslimun naftayda qabjirayo ubaaligayga waad hamtido xanuunkii naftayda qabjirayo ubaaligayga waad hamtido hareer maray awka loo idilo nimana kuwiilino buleji ibalow miyaan kuuraya nimana kuwiilino buleji كايريو إلا عمدين على صدريو ودي وكاير وكايريو إلا عمدينا على صدريو صعبتي أنا مقبو إيمانا تبيل ربيتي إيبالهم يا كوريا نمانا تبيل ربيتي nimanad wiilino mudaye ميا كوريا صلاة ثم تسليم وعذر